Saluton al Gio, e ni via Dio. Nun mi estas en Tasmanio, mia familia no es mia patro kaj mia patrino kaj uh, ili du volas montri al mi ĉi tiun ponton, do mi gin montros al vi. Ĉi tiu ponto estas uh, tre grava ponto, ĉar ĝi estas efektive unu el la plej aĝaj pontoj en la suda hemisfero. Kaj kiel vi povas klare vidi sur la ponto, tie tekstas 1823 kai chitu ponto es construita konstruita de krimuloi kiu es de al Australio el Britio. ni havas anaso in anaso in anaso in kai es das anaso kion vi faras inter la aliai. Do mi ech ne atentis chition sed chitie eble vi vidas chition longan tubon. Gi es bolegilo de vapor machino kai gi es a uh, Enterigita. Iel, mi ne scias mi patro didis che eble oni uzis gin kiam oni konstruis chiti tiun ponton kaj simple lasis gin ĉi mi patro estas konstruisto kaj gi didis ad mi ke eble oni uzis tiun uh, ilon kiam oni konstruis la ponton al verŝajne poste kaj oni uzis tion por levi briquin sur la ponton au eble gi simple falas de la ponton mem kai posse oni simple ne prenes gin vi povs clade vidi la damagion qui estas causita uh, de la aquo kai la ite de pluvo kai tie kai tie kai a sensa e Mi patro didis ke oni remis la ucitiu rivero anta longe por preni varoin kai tiri la in citien sed oni ne plu faris tion char la rivero mem iom post iom pleni de sablo kai nun simple ne estas granda kai anka ni nun havas vojojn kai Anka, estas uh, koko ĉi tie Hey. Hey. Should we pull this more Dankon! Don't come. Woah! Yeah, you jump in the monster. Yeah. Jesus is all the coco into the la anasaro. Kai la anasaro. tre joya. Pro tio ke mi havas multa in Do nun effektive estas la sekva tago, uh, ah, tui kiam mi alvenis ĉi tien, mi simple parolis la tutan tagon kun mia familio kaj mi ne filmis, sed hodiaŭ estas la sekva tago, estas matene, estas circa la naŭa en la mateno, uh, kaj mi volas montri al vi la novan domon, kiun miaj gepatroi kaj miaj uh, fratoj dum la pasinta jaroj konstruis. Uh, se vi se vi serĉis por miaj malnovaj videoblogoj kiam mi vojaĝas al Tasmanio, vi effettive povas vidi la konstruadon de ĉi tiu domo, ĉar ĝi okazis dum tiu multe da jaroj. Do jen la enirejo de la domo, do mi montras ĉi tion nun. Do jen kie mi nun dormas, yen mia lito, mia computilo, ĉar poste mi devas labori, fek la vivo. Ah, uh, la salono es ci tablo cu ireo mancas plafono sed tio ne gravas. Ah, uh, mi ne scias kio es ci tie. uh, oh, io mistera. Oh, uh, oh, uh, es a shalasita. Do mi devas el trovi poste. Um, verŝajne simple shranko, ŝranko, estas shranko tie. Uh, ankaŭ estas uh, necesejo o baneo al baneo, pardon min pro la angla esperanto a uh, sed la baneo ancora estas konstruata kiel evidentijas pro la diversa iloj kaj en la buso la buso ancora estas tie kaj eble vi povas vidi ĉi foje estas longa cobrilo super la buso Tiu esis tie, char la tegmento de la buso esis detruita pro ci tiu arbo. Tiu arbo falis, cae falis tiel sur la buson, cae detruis la tegmenton tie, cae mi montras tion al vi nun, sed rigardu ci tion. Oh, la tegmento estes tiel, mi ne scias ciu mia patro donas mi est. Mi devas esti silenta. Sed, eh, povus vidi. Do mi kai la frato non intensas idi al subway. Do mi. Gi didis bonan matenon. Ehi. Mi credes che mia frato ne nem vidis camaraon do gi etchnes cies pri tiu tre mistera sed nova tecnologio. Do non ni ira al subway kiel mi jam didis. Ah. Do, jen mi tre bona stuparo mi estas sub la domo nun. Jes, mi havas mian monujon. Kaj auto, kiu ne plu funkcias. Kroma kamiono, kiu ja funkcias. Kaj la auto de mia frato. Do Michael Frato jus iris al la butikoi por aceti iom de manjajo, dolciajo, ca etio plu. Ciar ho ni simple intensas video ludumi. Uh, sed ciam ni esu ce la butiko? Esu tore stranga um, opportuna butiko posedata de iu strangulo, sed ne gravas. Ciu ien Tasmanio manio esu Uh, sed ciam ni esu tie? Ni trovis interesan trincajon, do ni nun volas gin montri al vi. Un momenton. Do, frato, prenu la trincajon. Eh, ok, ciu <laughs> vi estes preto por ci tio. Montru gin, montru, montru, unue, unue. Duff, el la Simpsons, ciu vere? Do, nun mia frato provas gin, cae eh, donos al vi recenzon pri la qualito, la gusto de la trincajo. Ciu bon flaras? Odoras? Bone? Ugh. Oh oh, <laughs> that's funky. But ium <laughs> strangia, ium stranga. Hmm. Mi povas flari gin, have strangan odoron. It's like lemonade. Ah, okay, bone, bone, bone. A little bit. little mm. like. Do gi preferas trinki Red Bull. Ne shatas iun ein el tiai trinkajoi, sed kiel video ludanto, uh, gi besonas trinki tion.